Почитувани па слушатели, продолжуваме со отвореното со програмата на отвореното студио на Универзитетот Гоце Делчев во наставниот центар во Скопје. Повторно дел од нашата програма се млад образован кадар, кој што се студенти на факултетот за туризам и бизнис и логистика во Скопје. Овде со мене се Александар Карталов и Бисера Бошковска, студенти од четврта година. Дечки, добро да дојдовте во отвореното студио на Угада и ви благодарам за вашето присуство. Благодариме. Бисера, ladies first, ќе почнам со тебе. Зошто токму овој факултет, на која насока студираш и кој е твоето искуство од овие 4 годишни студии? Да, јас сум Бисара Бушковска, студент на бизнес логистика, веќе четврта година го. Предходно завршив направен на Универзитетот Кирил и Методи, на правниот факултет Висињан излез за новата насока на бизнес логистика на при Универзитетот Гоце вилчак, која што во тој момент делуваше како доста просперитетна насока, насока која што отвараше нови можности, широки хоризонти, не конкретно во една насока, туку можеше да се направи избори во повеќе бариери од самата самиот живот, или повеќе сфери. <clears throat> Се запишавме на бизнес логистика, се стикнавме со многу искуство, изминати ве 4 години, како во образовен аспект, така и од практични искуства стигнавме четврта година, што понатаму ќе видиме кога ќе се дојде самиот момент на дипломирање. Така, како дел од вашата настава на овој факултет се должи практичното искуство? Така. Неформално ми спомна каде имаш присуствувано на и имаш проведена твојата пракса, па и нашите слушатели да знаат нешто повеќе за тоа што нуди овој факултет. Така. Предходно колегите споменаа дека во образовниот процес се состои од едно пракса во текот на самото студирање на семестрите и до дволетниот период еден, едномесечна пракса. Се однесува на компании кои што имаат склучено договор за соработка со нашиот универзитет, при тоа самите предметни професори се трудат да колку можат повеќе ни ги обезбедат тие контакти каде што би можеле да реализираме нашата пракса. Станува збор за компании кои што се од сферата на маркетинг, логистика, шпедиција, царина, Во летниот период се реализира практична настава во Германија и во Шпанија. Така ти беше дел од некој од меѓународните пракси? Во меѓународните пракси, да, во Германија веќе две години. Така, и какво е искуството од Германија? Искуството е феноменално, кој бил знае. <laughs> така, еве нешто Александар повеќе за тоа ќе ни каже. Александар, имаш место во пасошот? Па не баш, бидејќи бевме на пракса во Шпанија и во, во Германија. Во Германија бев две години и во првата година ја искористив можност Италијата и во Шпанија, значи да проведам. Со тоа што тоа се две различни искуства, значи а, што многу понатаму ќе ми служат во, во животот. Успеав да го вкусам тој европски живот што ви се рекло и како а, можам да да заклучам дека според мене Шпанија беше нешто повисоко ниво за нас младите сега кои поекзотично Палма де Мајорка? Да, во, во Палма де Мајорка, значи на островите се имавме можност да искусиме све од работа до, до забава, така да би сакал некогаш повторно да се отиде таму. Така, почитувани студенти и драги колеги, слушате што се имат студентите од факултетот за туризам и бизнес логистика и каква е нивната практична настава, па може би веќе се одлучите вашиот втор факултет да биде токму овој. Александар, нешто повеќе за овие студии, која е твојата насока на факултетот за бизнес област, туризам и бизнес област? Па моментално јас сум четврта година на насоката гастрономија, исхрана и диететика со тоа што се одлучив за оваа насока бидејќи е многу сродна со со туризмот и беше единствена која нуди нешто близко до, до туристичките патувања на на овие диспрезирани насоки. А, со тоа што до сега сум презадоволен, значи од наставата ми понуди многу како теориски така и практични знаења. Успеав да видам нешто надвор од Македонија, значи да го запознам светот и едноставно да се пронатам себе си во угостител така, Дечки за крај да го честитаме денот на меѓународните меѓународниот ден на студентите со ваши препораки и ваши совети за сите студенти. Така честитки пред се и од мене за меѓународниот ден за студентите. Би сакала да им посочам на сите оние кои што во моментов се ноѓаат на а, една отскочна даска во својот живот и да се двумат каде да го направат својот избор. Верувам дека нема да погрешат доколку нивниот избор биде токму кај нас, на да универзитетот на угоден. Честит празник, дечки, препознајте своја тиднина и запишете се на угада. Ако ви благодарам на присуството. Благодариме и вам.